На данный момент военнослужащие вооруженных сил Украины выполняют все поставленные задачи на востоке Украины, связанные с защитой территориальной целостности нашей украинской державы, государства. Хотелось бы верить! Мы хотим, чтобы Украина была одна единая, вот от востока до запада один украинский народ. Но в марте месяце у нас преступно оторнули автономную республику Крым и включили почему-то в состав Российской Федерации. А Чушь собачья! Может 네. Я все, все.